what's up guys welcome back to YouTube channel I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 16 जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि मैंने फार्मिंग शुरुआत की थी और फार्मिंग में मेरे को चौबीस थाउजेंड मतलब ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर फ्री में मिले थे और बहुत सी चीज़ें फ्री में मिले थे तो आज मैंने अभी तक ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर से एटी सिक्स थाउजेंड डॉलर बना लिया है और आज हमें इसे बहुत से डॉलर बनाने हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और मैंने अभी फार्मिंग का फार्मिंग शुरुआत कर ली है और सिर्फ फार्मिंग शुरुआत कर ली है मैं मतलब शुरू कर दी है और जो यहाँ पे घास के प्लॉट नहीं है मैंने इनको दो मतलब एक तो फ्री मिला था मेरे को और दो एक तो दूसरा मैंने बाय भी कर लिया चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट पे ये भी कहीं प्ले कैसा लगा यार ये भी बता देना मुझको और क्या बोलते हैं अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मोटिवेशनल नहीं मिलेगा मुझे यार एक लाइक तो बनता है यार एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना यार तो आज की वीडियो में मैं एटी सिक्स डॉलर को मैं टू हंड्रेड डॉलर में कन्वर्ट सपोर्ट करूंगा और मेरे साथ बने रहना यार इस वीडियो में और थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरे को मोटिवेशनल मिलेगी और मैं तुमके लिए एकदम अच्छी अच्छी वीडियो और बना के लेके आऊंगा तुम लोग भी बोल लो यार कितने बार बोलेगा लाइक और सब्सक्राइब चलो यार अब नहीं बोलूँगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि यार तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा चलो अब बोलूंगा ही नहीं अब मैं लाइक सब्सक्राइब के बारे में ठीक है Nigga acted on the grind for my funds Best of my steady, they know I'm the one My shit going global, I'm hot as the sun Never come down, I sit till I'm done Sipping on Hennessy, chasing with rum Fucking your bitch and you know that she come Came out the book at the beast with the tongue Came for the trap and this is fun Now we stack up all the rocks in the club Yeah Stack to the ceiling Hundreds and fifties, they yelling my name when I'm up in the city My bitch is so bad, she got Louis and Fendi I hop in the coupe and Breathe me in and let me go Sink to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do Restless door I'm here and I'm feeling, feeling Exaggerated, that's what you are तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब बाय यार कर देना यहाँ पे तक पहुँची गए थे यार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है इसी बात में